Кажіть, ви чули, що Вакарчук може піти в е, парламент? Да, Як ви до цього ставитесь? обычно. Так же, как и Зеленский сейчас президент. Спокойно. Як думаєте, які взагалі шанси у нього? Ну, я не знаю, он идет или нет. Он идет? Ну, деякі кажуть, що так. Вы лично как думаете, он пойдет? Я думаю, що може. Може? Ну если він пойдет, буде очень круто. Зеленський с- Вакарчуком, я думаю, споються. Ну, я думаю, це не надто хороша ідея. Це людина творча і ну не політична. Много увагу уділяти скромної персоні Вакарчука. Є більш сильні лічності. Наприклад, Бойко. <laughs> У нього своя партія більша. Кажуть, що він проросійський. Це не так? Коли у нас з Росією добрі відносини, тоді у нас працюють заводи, люди отримують зарплату. Коли нас став, е, я перейду на, на русский. Когда нас сталкивают толпами, у нас ничего не работает. Тут тільки не був у Верховній Раді. Я не була. Ви, будь ласка, йдіть. Я теж вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Але хто ж ще має бути там в Верховній Раді? Політики, ну вони вже показали свою нездатність. Давайте спробуємо, нехай співак. Ну, ще все одно. Як так? Ну, вот так вот. Там же жити в цій країні. Ну, я не уверен, что нам здесь жить. Что все, что делается здесь, как по мне, это просто ущемление э, граждан Украины. Языковые запреты. Ну я вважаю, що з парламентських виборів і треба починати, бо якщо хочеш щось змінити в цій країні, то треба починати з парламентських виборів, бо президент нічого не в принципі не змінює. Тому якщо вдасться йому щось змінити в цій країні, чому б і ні? Я некомпетентна в е, питаннях політики, тому нічого не можу вам сказати. А Вакарчук, як думаєте, компетентний? Я думаю, не більше, ніж я. Ну, это ж його право. То тобто есть он может, если он хочет пусть йде. Я думаю, що його на це рішення сподвигнув Зеленський, що він пішов і у Вакарчука так само виникло, чому би не я. Позитивно. А чому? Що нашій державі потрібні зміни. Думаєте, від якої партії він може піти? Я думаю, він піде сам від себе, а з новими людьми. У 2007 році він також був е, депутатом. Він пропустив майже половину засідань і потім склав повноваження. Ну, це, да, це він сам потім же пішов, правильно? На що він тоді ще раз буде йти? А от я Може, він хоче реабілітуватися. Можливо, щось у нього змінилося, якісь погляди в його голові. Як Вакарчук політик може відрізнятися від е, Зеленського? Чи це десь на рівні вони? Ну, вони ніхто не вивчав політику. Ну дуже ну, круто. Е, Молодець. Ізучав це все діло. Буде точно так лише. Да, все ну, буде гаразд. За ним більше людей піде, чим е, за Зеленським, чи за ким чим іншим. Вакарчук він все-таки більш такий розсудливий. Що плохо? Ну, треба ж радуватися, правильно? надо улыбаться. С улыбкой типа жизни, правильно? Ну, вот видите, и все у нас будет хорошо. Дякую, гарного дня.